To je kolona, běž se podívat, co tam je. Skoč na to pak mrknout. Ha <laughs> ha ha! chod, no. Jestli to nevidíš. No a on běží dál, furt blbec. Jo, jo, natáčí, natáčí. Já nevím, jestli to bude vidět. To už je ta sanitka. Kokos, jako, musí se zařadit tady, že jo, na stranu. Dobrý. Jak to vezme před tebou, ne? Powerizer. Choose the original.